नमस्कार दोस्तों पिछले वाले वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद तो आज हम बात करने वाले हैं जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर के बारे में तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि थारा हमारा सबका भाई जोगिंदर किस प्रजाति का नाम है तो आप एक मग लें उसमें थोड़ा सा पानी डालें और डूब के मर जाए अब मुझे भी नहीं मालूम जोगिंदर किस प्रजाति का नाम है तो अब मैं जा रहा हूँ मरने इस वीडियो के बाद में बकवास साइड में तो अब हम मिलाते हैं आपको जोगिंदर से तो ये है जोगिंदर थारा मारा सबका भाई जोगिंदर क्या हुआ आप जोगिंदर नहीं हो नहीं Wait a minute. Who are you? Sunday होया मंडे रोज खाओ मम्मी के डंडे रोज थरार आई जो इंदर मम्मी के इतने डंडे खाता है संडे को इतने लट खाता है मम्मी के संडे को किसी ना सोची ना होगी हम चलते हैं आज से करीब एक साल पहले लॉकडाउन का समय था हर किसी को कुछ करना था सबके अंदर एक यूट्यूब का कीड़ा आ रहा था उसी यूट्यूब के कीड़े ने एक प्रजाति को बनाई जिसका नाम थारा भाई जोगिंदर था स्टार्टिंग में तो जोगिंदर आम वीडियो बनाता था फिर उसे पता चला कि ये प्यारी प्यारी अखिया में काजल कोई नहीं लगाएगा और अब उसने शुरू किया अपना यूनिक थारा भाई जोगिंदर जैसा कि आपको पता है यूनिक कंटेंट को यूट्यूब पे ज़्यादा फेम मिलता है और रोस्ट भी अब वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी इसलिए सीधा टॉपिक हाँ मतलब इतने देर से टॉपिक पे ही था अब जोगिंदर को बहुत सारा फेम मिल चुका था दूसरों के रोस्ट का रिप्लाई देके फिर उसने गाना बनाया और गाना वायरल भी हो गया पंद्रह मिलियन व्यूज उस गाने के ठीक एक महीने बाद एक और गाना आया वो भी पिछले वाले से बहुत अच्छा पर अनफॉर्चुनेटली गाना डिलीट हो गया फेक कॉपीराइट राइट जिसने कॉपीराइट डाली थी बाद में उसने बताया कि थारा हाँ, तो भाई जोगिंदर ही उसे मैसेज किया था कॉपीराइट देने वीडियो डिलीट होने के बाद जोगिंदर इंस्टाग्राम पे लाइव आके सिंपति गेन की और अच्छी खासी सिंपति मिल भी गई अब जोगिंदर को सिंपति मिल गई पर हमें सब्सक्राइबर कौन देगा भाई जब मेरे इस चूतिया दोस्त का ब्याह होगा जो जोगिंदर खरा भाई जोगिंदर इसके ब्याह में इतने रसगुल्ले खाएगा इतने रसगुल्ले खाएगा इतने पकौड़े और चाट खाएगा इसने सोची ना होगी